virando. Hoje é domingo, então vou andar aqui, nós vamos andar aqui só até duas horas. Vambora. Ih, vai apanhar, mentiu pra mulher dele, vou fazer... O cara mentiu pra mulher dele, falou que ia fazer o pedal e veio pro churrasco. Olha lá, ó. Nós nem começamos a beber ainda, nós nem bebemos ainda, nós é nem, nós é nem tomamos amado. <laughs> Eu, meu neném. Liga o papai, rapaz, respeita. Essa aqui é cerveja de macho. Né? Essa é. Aqui, ô, essa aqui é de viado, ó. Vai cerveja Não, não, não. Cerveja boa é essa aqui, ó. É essa aqui que é boa, ó. Essa, essa que é boa. Milão, galera, Paulinho. Cadê a cama, Paulinho? Vem fazer o zoeiro, né? filmar a gente aqui. Tirou do bolso. também, né? Mas chegou atrasado. Não é. falar não que é a cara do lance cara dele, né? Eu lambo a cara dele. Para com isso, né? Pra nem falar nada. Tiago. 360, esse aqui, Thiago, sem noção. Eu sou o cabuloso da turma. A boca é cheia, é brincadeira. Eu vou ter que cortar a marca, vou ter que tirar a marca. É, o cara falou de boca cheia. Mano. É, não. Roberto. Segura ela, segura ela. aí. Filmou. Fala aí, João. E aí, eu sou o João. Aperta nada não. Não, aperta nada não. E apertou. Apertou.